Benvenuti ai pozzi! I pozzi non si trovano mica solo in Bastelica, Passanduesi, ce ne sono altri. I pozzi o pozzini sono platolini rasi che si sviluppano in un'altezza da 1300 metri fino a 2200 metri, hanno una terra turbosi acceda si presentano sotto la forma di depressioni più o meno circolari pieni d'acqua, comunicando l'uni con l'altro da una rete di canali, consonnani all'appiccicatura d'anziani lavi ghiacciari. E John Briquet, direttore di Conservatoire e Jardin Botanique de Genève, che nel 1910 definisce la parola di pozzine, in francese pozzine, appendendo insieme a parola corta pozzi Coavigni di Paola Francesi, Alpine. Pozzi in. In i parti centrali, sempre inzuppati d'acqua. Un strato di torba può essere importante, 4,50 m al centro di un pianotolo. Una vegetazione idrofila delicata si sviluppa. È composta di pareti arbi, come a menta, ma di no di piantucci carnivori come a pinguicula o a drosera sono i peli appiccicosi di questi due pianti che hanno da intrapula i mignocoli. li sono digeriti, isoproteine, dando alla pianta l'azoto necessario alla sua crescita. U bestiamo a fauna e varia. In cielo c'è l'acula, l'artori, a tacula, a merula o utordulu. A nanta pratolina, pecori, porchi, cavalli, vacchi e Mamata. I nipoti, in acqua, a pescia, a ranutieta e un famoso capiccioccio Chinimu Kunoshi, chiamato di noi a Taranteda. Sono più di 10.000 anni, con il riscaldo climatico, i ghiacciari sono rinculati e ci sono nati i lavi d'altitudine. L'afflusso di alluvioni torrenziali, come a Gravetta o a Vanga, ha permesso la nascita di praturini padulosi in lavi, sti pratulini, cu tempo, si sviluppati pidiendo a piazza di l'acqua e, a poco a poco, hanno accurmati l'ai sino a diventare puzzatelli o pozzini temporari in certi Une potine est un trou d'eau observé dans les montagnes corses. Elles sont reliées par des canaux naturels creusés par l'écoulement des neiges fondues et se constituent dans de vastes prairies. D'inverno i poti sono coperti di neve che ridinera l'insemi o putedia o risanna. Di primavera l'acqua è omnipresente. I poti poni sparisce, sotto l'acqua formenti guagi guagi, un lau c'è a neve, l'acqua e i fiori. Bella stagione. Di stasi c'è l'arba e ferma un po' d'acqua. Anche se qui stanno l'acqua c'è, posso contestare tanto caldo.